और कुछ समय ऐसा निकालो तुम प्रेम कर लो श्री राम मुसाफिर समझ के तेरे एक दिन जाना एक दिन ऐसा ये विराही होती बड़ी दुखदाई आया वैसे गाएगा बिल्कुल भजन के बड़े बोल सुंदर है शब्द अच्छे हैं अनमोल है एक समय की बात एक छोटी सी कवि की कल्पना है एक गांव के अंदर एक राजा की राजकुमारी डोली में बैठकर विदा होती है तो उधर से उसकी डोली सजाई जाती है और उसी की गांव के अंदर एक सखी सहेली उसकी दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उधर से उसकी आरती निकाली जाती है डोली और आरती की मुलाकात एक चौराहे पर हो ही जाती है अब डोली ने आरती को देखा और आती ने डोली को देखा तो जब डोली कहने लगी है आती बहना ये तुमने अच्छा नहीं किया जो तू मेरे रास्ते में आ गई क्यों मैं शुभ कार्य करके आ रही हूँ और मेरा शुभ कार्य तुमने अशुभ कार्य में परिवर्तन कर दिया है जब इतनी बात उस पति ने सुनी तो कहने लगी बहना बड़ी बड़ी बात मत बोलो जैसे तुम हो वैसे मैं हूं यदि तुम अपन दोनों में कोई अंतर समझते हो तो जरा मेरी बात को सुनो तो डोली और अति की आपस की वार्तालाप हो रही है और ध्यान दीजिएगा बड़ा सुंदर हाँ। और इस भजन के लिए इन्होंने मुझे अजमेर से आमंत्रित किया हाँ। ياد تني او يي داني چلي دي کي अरे रोका सके अरे रोका सके सा सकेंगे आने वाला चला जाने वाला चला जाता है सिर्फ रह जाती उसकी यादें तो सकी ने कहा अरे आता में अरिष्ट की एक कामना होती है जय मरैया जी सोलह श्रृंगार के साथ उसे विदा कर दिया जाता है सकी ने कहा कि तुम पिया को चली और मैं पिया से चली ए बहना तू ससुराल को जा रही है और मैं ससुराल जा रही तो बहना मांग तेरी भरी तो मांग मेरी भरी और चूड़ी मेरी भरी तो बहना चूड़ी लेकिन फन की बात करती हूँ बहना तो जरा सुनिएगा बिल्कुल कवि किस तरीके से अपने शब्दों को हाँ फरमाता है इंसान इस संसार में आता है अनेकों परेशानियों से गिर जाता है तो भगवान से कहता है ऊपर वाले भगवान अरे बना की क्यों बिगाड़ा रे अरे बना के क्यों बिगाड़ा wale wale. पति परमेश्वर हंस रहे हैं क्यों तो अपना सुखी संसार बसा रही है और उनके जीवन में खुशियां ले जा लेकर आई है मुझे ने मेरे पति परमेश्वर रो रहे हैं क्यों मैं उनसे खुशियां लेकर हमेशा हमेशा के संसार सागर को छोड़कर जा रहा है इसलिए लेकिन हर की बात बात पर फर्क है सुनो क्या फर्क है लकड़ी का है वरद हुए जल्दी पाए लिया सहारा लकड़ी का आज तो समय आया कवि देखो जीना तो कवि कहता है लकड़ी तो जीवी लकड़ी लकड़ी मुझे भी हाँ कवि कहता है Oh,